हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आप सब जानते हैं कि एक एनिमेशन बनाने के लिए बहुत समय लगता है और बहुत लोग बोर हो जाते हैं क्योंकि एनिमेशन क्यों नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा ऐसे करते हैं तो हमने सोचा कि एनिमेशन के अंदर हम एक और चीज़ करेंगे वो है पॉडकास्ट सीरीज पॉडकास्ट मैं करूँगा the second owner of Serum whatever you can say and also ये पॉडकास्ट एनिमेशंस और उसके रिलेटेड चीज़ों से होगा मैं हर सोमवार को अपलोड करूँगा वीडियो और मतलब देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा सिर्फ एक नॉर्मल माइक ही होगा देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत चीज़ें होंगी तो आप सब लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए मैं वीडियो बना ही रहा हूँ इस मंडे को मैं अपलोड करूँगा आप सब लोग देखिए thank you and stay tuned